Five seconds Initiate the enemy retreat. reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! 影の行く先に剣が届く俺についてこれる奴はいない の剣は心のままに動く顔に負けないぐらい何本の剣を持ってると思う 俺の刃の前では皆平等である羨むことはない全ては生まれつきの才能だ 俺の刃の前では皆平等である 俺についてこれる奴はいない影の行く先に剣が届く 化した戦い方だろ n i i a t e retreat! The enemy has slain the turtle. 何本の剣を持ってると思う顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ迂 間に動くこと全ては生まれつきの才能だ何本の剣を持ってると思う てこれるやつはいない俺の刃の前では皆平等である 届く顔に負けないぐらいに生かしたこと k i l ス i リー俺についてこれるつはいない羨むことはない 全ては生まれつきの才能だ何本の剣を持ってると思う 行く先に剣が届く限界を突破するぞ何本の剣を持ってると思う 顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ影の行く先に剣が届く顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ 俺の刃の魔力平等である俺についてこれる奴はいない俺の刃は皆平等である 影の行く先に剣が届く顔に負けないぐらいに 生かした戦い方だろ影の行く先に剣が届く顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ been slain. この剣は心のままに動く Our turret is under attack. Initiate retreat. 俺についてこれる奴はいない。羨むことはない全ては生まれつきの才能だ の前では皆平等である何本の剣を持ってると思う限界を突破する影の行く先に剣が届く Oh, ついてこれる奴はいない影の行く先に剣が届く羨むことはない全ては生まれつきの才能だ Initiate retreat! 影の行く先に剣が届く Gather, team fight! Do not solo! Ally has been slain. Wait! 俺の刃の前だ皆平等 enemy. 顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ。俺についてこれる奴はいない。 影の行く先に剣が届く刃の前では皆平等である限界を突破するに負けないぐらいに生かした戦い方だろ Initiate retreat! Initiate retreat! これについてこれる奴はいない been slain. Double kill! に剣が届く俺の刃の前で皆平等である限界よと getting no sleep, But it's too late now I remember you and me And how careless we yeah. Be. All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young